Say something, I'm giving up on you I'll be the one if you want me to something I'm giving up on you And I, I'm feeling so small It was over my head I know nothing at all Когда я оказалась одна и сама не понимала, где я, кто я, недостаточно было вспомнить Я к тебе чувствовала тоже, что к себе сама. А я тебя обману? и бросил. Я клянусь, я Ты честно. Пожалуйста, не уходи. something I'm giving up on you And I will swallow my pride You're the one that I love I'm Saying goodbye Say something, I'm giving up on you. Чайц. Say something. Я рада, что его любила.